नमस्कार कार्यक्रम कृषि बसमा स्वागत छ हामी आजको कार्यक्रममा चाहिँ खास गरिकन यो कृषि र पर्यटनलाई जोडेर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न खोजिराखेका छौँ र नेपालमा कृषि पर्यटन अथवा एग्रो टुरिज्मको एउटा अवधारणा अगाडि सारेर यही क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका सङ्गम शेर्पाजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ पेसाले पुरानो खास गरी पर्यटन व्यवसायी हो र पछिल्लो समयमा उहाँ फेरि कृषि र पर्यटनलाई जोडेर आइरहनु भएको छ आउनुहोस् उहाँसँग यसबारेमा छलफल गरौँ स्वागत छ अब हाम्रो त टेलिभिजनको नारा नै राष्ट्रको सान हाम्रो किसान भन्ने छ कि हामी चाहिँ यो नेपालको सान भनेको किसान हो भन्छौँ तपाईँ टुरिज्म छोडेर कृषि खेतीमा आउनुभएको छ अलिकति यसको थोरै ब्याकग्राउन्ड भनिदिनुहोस् त कसरी तपाईँ यता आकर्षित हुनुभयो ल हजुर धन्यवाद टुरिज्म छोडेकै चाहिँ नभनौँ यो छोड्नै पर्दैन र समय राख्नु पनि पर्दैन यो एकदमै फ्लेक्सिबल बिजनेस हो खासमा चाहिँ मैले टु थाउजन्ड एटमा मैले Himalayan legend trek private limited भनेर एउटा ट्रेकिङ कम्पनी खोलेँ विशेष गरेर चाहिँ मैले ट्रेकिङ कम्पनी चाहिँ डोमेस्टिक आन्तरिक पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ नि पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पुऱ्याउनु पायो भने उहाँले दुःख कम पाउनुहुन्थे भन्ने एउटा सोच अस्ति पनि भर्खर म लाङटाङ ट्रेक गएँ एउटा हाम्रो आफ्नै दाइहरूसँग गएको थिएँ धेरै भएको थियो भूकम्पपछि गएको थिइनँ त्यहाँ गएको अनफर्चुनेटली हाम्रो पनि मिस्टेक त्यही भयो लाइक एउटा म्याप छैन क्या लाङटाङको म्याप लिएर जानुपर्थ्यो नि त हामीले मलाई त सबै कन्ठा छ अलि यो भूकम्पले लाङटाङ गाउँ झराप झुरुप पुरेको ठाउँ हेरे हेरेको थिइनँ मैले त्यो हेर्नु मन थियो तर मेरो त वर्षौँ त्यो ठाउँमा काम गरेको भएर मसँग जानुहुने दाईहरूलाई खासै समस्या भएन तर त्यहाँ यति धेरै आन्तरिक पर्यटकहरू हुनुहुन्थ्यो होइन विदेशी त चार पाँचजनाभन्दा भेटिएन त्यत्रो छ सात दिनको बाटोमा तर कसैसँग नि म्याप छैन अहिले पनि टु थाउजन्ड एटमा मैले त्यो महसुस गरेर उहाँलाई मैले यसरी सिस्टमेटिकली म्यापदेखि यस्तो उस्तो बोकेर चाहिँ नि कति आनन्दमय ट्रेकिङ हुन्छ आनन्द हुन्छ भनेर देखाउनुको लागि खास खोलेको थिएँ तर त्यो अहिले पनि सम्भव देखिनँ मैले किनभने हाम्रो नेपालीको चाहिँ यो यो ट्रेकिङ कम्पनीहरूलाई दियो भने सबै पैसा उनीहरूले खाने होला जस्तो मान्छ तर वास्तवमा उहाँहरूले जति खर्च गर्नुहुन्छ नि नजानेर उहाँले गन्तव्यहरूमा खर्च गर्नुहुन्छ र त्यही खर्च चाहिँ हामीलाई दिने हो भने उहाँहरूलाई यति आनन्दमय होलिडे हुन्छ कहाँ बस्ने समस्या हुँदैन होइन कहाँ खाने भन्ने कुरो पनि समस्या हुँदैन कुन ठाउँबाट कुन ठाउँ कति टाढो छ भन्ने समस्या हुँदैन रातभरि पनि हिँडेर आउँछ बिचरा अब कहाँ हो अब त्यो गाउँ जस्तो अब यहाँ सहरमा घुमे जस्तो क्याङजिङबाट राति उठेर लाङटाङ आइदिन्छ तपाईँको क्याङजिङबाट लाङटाङ आउनु भनेको त्यो एकदमै त्यो अल्पाइनमा हेर्दा नजिक देख्ने हो टाढो छ त्यहाँ जाँदा जाँदै फर्स्ट बाइट हुन्छ लेक लाग्छ के के थाहा अनि म लाइनमा अनि त्यस त्यो भनेर मैले खोलेको थिएँ पछि इलेभेनमा मलाई एउटा ठुलो एक्सिलोरेसन आयो डोमेस्टिकको मैले एकदमै सफलतापूर्वक त्यो गराएँ र मैले यो डोमेस्टिक आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ किन टार्गेट गरेको भन्दा आन्तरिक पर्यटक मैले टार्गेट गरेको चाहिँ छुट्टै ग्रुप थियो क्या यो अहिले स्कुलका कलेजका एउटा ग्रुप जान्छ नि टुटु त्यो होइन मेरो चाहिँ अप्पर मिडल क्लासभन्दा माथिल्लो क्लासको जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ नि उहाँहरू एकदमै लग्जरी होलिडे सम्भव भएसम्म फाइभ स्टार लेभलको चाहिँ नि फेसिलिटी पाहाडहरूमा पनि त्यस्तो लग्जरी होलिडेहरू चाहिँ दिने भन्ने टार्गेटले मैले स्टार्ट गरेको थिएँ कम्पनी अनि किन त्यो भयो भन्दाखेरि चाहिँ विदेशबाट आउनुहुने पाहुनाहरूको गुणस्तर यति नराम्रो खस्केर गयो कि गुणस्तरीय पर्यटकै आउनु छोडे अब कसरी गुणस्तरीय पर्यटकसँग काम गर्ने भन्दाखेरि प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अवधारणा बनाउने जो चाहिँ एकदमै लग्जरी होलिडे प्याकेज चलाउने र जुन जुन गन्तव्यमा त्यो आन्तरिक पर्यटक होस् कि बाह्य पर्यटक होस् उहाँहरूलाई चाहिँ असाध्यै एउटा सुविधा सम्पन्न तरिकाले होलिडे गराउने अर्ग्यानिक फायर गराउने भनेर मैले सोचेँ अब त्यो बेलामा धेरै त्यो पाहाडको त जाँदा जाँदा त्यहाँको दाईहरू भाउजू सबै चिनिसक्यो नि त स्टाफ छ टन्नै होइन अनि अब मैले के भन्दा खुसीको उहाँहरूलाई बोलाएर यो दिउँसो अब जब गेस्ट चेकआउट भइसकेपछि तपाईँको स्टाफको त काम छैन हेर्नुहोस् तपाईँको यत्रो बारी छ रोपाउनु न यिनीहरूलाई रायो रोपाउनुहोस् सालाद रोपाउनुहोस् लसुन रोपाउनुहोस् धनियाँ रोपाउनुहोस् रोपाउनुहोस् कुखुरा पाल्नुहोस् त्यो चाहिँ हामीलाई खुवाउनुहोस् एकदम राम्रो हुन्छ कतिलाई भने सँग के कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ भन्छ अनि त्यहाँदेखि मैले डिसाइड लु भएन अब मैले गरेर अब मेरो अवधारणा अर्कालाई गर भने कसले गर्छ त्यो म पनि त लाटै भयो त मैले गरेर पर्छ भनेर चाहिँ मैले मेरो अवधारणाको पहिलो डेमो प्रोजेक्टको रूपमा त्यो अर्ग्यानिक फार्म हाउस कपनलाई सुरु गरेर अहिले अब लगभग एघारौँ वर्षमा छु र यसरी अहिले चाहिँ अस्ति भर्खरै फोर्थ अर्ग्यानिक एसिया कङ्ग्रेस इन्डोनेसियामा भएको थियो आइफोम इन्टरनेसनल अर्ग्यानिक्सले नै गरेको प्रोग्राम हो एकदमै भाग्यवश नेपालबाट मेरो चाहिँ यो अवधारणालाई प्रस्तुत प्रस्तुत गर्ने एउटा मौका मैले गरेँ एकदमै सफलतापूर्वक भयो उहाँले एकदमै एप्रिसिएट गर्यो अब यो आइफोनको त्यो विभिन्न बुकलेटहरू विभिन्न उयोहरू छापिन्छ त्यसमा सबै अब छापिएर आउँदैछ एउटा चाहिँ नि एप्रिसिएसन लेटरमा चाहिँ यो कन्सेप्ट जन्मदाता भनेर डक्टर पनि एउटा उपाधि दिएर पठाइदिएको छ फार्ममा झुन्डाएर राखेको छु कति मान्छे हाँस्नुहुन्छ कति मान्छेले बधाई दिनुहुन्छ आइफोमले चाहिँ यो डक्टरेट भनेर दियो दियो त्यो त्यो कन्सेप्ट बनाए बापत त्यो कन्सेप्ट बनाए बापत अलिकति थोरै छोटकरीमा कस्तो खालको हो यो चाहिँ भनेर यो म आफ्नै देशको उसबाट लान्छु यो मैले बुझेको हाम्रो देशमा गुणस्तरीय पर्यटक नआउनुको सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको विदेशबाट एकदमै लग्जरी होलिडे बनाउने रहेछ नि जस्तो फाइभ स्टारमा जाँदाखेरि पनि कम्प्लेन गर्ने क्या यस्तो सिसाहरू पुसेर हेर <sighs> यस्तो क्या कति सिक फाइभ स्टार भनेपछि त त्यो केहीमा पनि दाग हुनु हुँदैन क्या it's should be so clean and nice and luxury हुनु पऱ्यो नि त त्यस्तो लेभलको टुरिस्ट ल्याउनुपर्छ नेपालमा त्यो लजमा जहाँसुकै बसाइहाल्छ खाजा गुन्द्रीमा भने ओके भन्नेहरूले आउनुपर्छ उहाँहरू पनि तर त्यो उहाँहरूले धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ तर हामीलाई खर्च चाहिँ पहिला जस्तो गरेर चाहिँ नि सातवटा भरिया हुन्छ नि भारी बोक्ने मतलब आफ्नो खाने पानी बोक्ने सातजनासम्म बोकेर क्यामेरा पनि बोक्ने चारजना बोकेर हिँड्ने मान्छे आउँथ्यो त्यो बेला कति पैसा खर्च गर्थ्यो तर बिस्तारै त्यो टाइपको टुरिस्टहरूको डेस्टिनेसन नेपालमा पर्नु भनेको चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ रेटमा कम्पिटिसन भयो तपाईँले पनि तपाईँले मैले पाँच हजार डलरमा म यो ट्रिप बुक गर्छु भने पनि तपाईँले मेरै आइटनेरी चोरेर ए यो पच्चिस सयमा गरिहाल्छु नि भनिदिने हो अनि त्यसपछि त्यो पाँच हजार तिरेर आउने ग्यासले पच्चिस सयमा आउँछ उसले सुविधा भेट्छ ऊ के भयो भड्क्यो next time no Nepal all people are deceiving there होइन धोकै मात्रै दिने रहेछ नेपाली मान्छे भन्यो त्यो त्यो लेभलको मान्छे ल्याउनुको लागि मेरो फाइन्डिङ चाहिँ त्यति बेलाको जस्तै अर्ग्यानिक नेपाल हुनु पऱ्यो उनीहरूले त सोच्थ्यो त्यो बेला जति पनि अन्डा खाइन्छ नेपालमा सबै अर्ग्यानिक हो जति पनि राइस छ जति पनि भेजिटेबल छ सबै अर्ग्यानिक त्यहाँको त्यो नेपालको चाहिँ नि किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज खाने हो भनेर आउने रहेछ वास्तवमा अहिले केही पनि छैन अनि उनीहरूले डेस्टिनेसन चेन्ज गरे अनि अहिले चाहिँ सबैभन्दा सस्तो डेस्टिनेसन सबैभन्दा सस्तोमा यत्रो ठुल्ठुलो हिमाल देखेर आउने देश नेपाल भने आयो लोकल बस चढ्यो हिँड्यो होइन मैले भन्नु खोजेको के भने मेरो फाइन्डिङले चाहिँ अब गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनुको लागि गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ र अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यही लुग्लामा सपोज मानिलिउँ लुग्लामा सँगै जन्मेको दुईजना साथी एकजना गाउँमा कृषि गर्न थाले एकजना टुरिज्म बिजनेसमा लाग्यो ऊ गाइड भयो होइन मतलब पोर्टलबाट सुरु गरे पोर्टल सेवा गाइड भयो ऊ साउ उसको चाहिँ पचासौँ साठीौँ रुम भएको आलिसान होटेल भइसक्यो उसको छोराछोरी नेपालमै छैन ऊ चार करोडको गाडी काठमाडौँमा किनेर हिँड्ने भइसक्यो तर त्यो कृषि गरिरहेको साथी त्यहीँको त्यहीँ छ त्यो किन भयो भनेर मैले खोज अनुसन्धान गर्दाखेरि किन भयो भन्दा उसले जतिसुकै उत्पादन गरे पनि उसको उत्पादन पर्यटन क्षेत्रको मान्छेले किन्दैन के लाग्छ उसकोमा गाईको चौरीको दुध छ लोकल कुखुराको अन्डा छ उसकोमा उवाको पिठो छ ऊ यत्रो यत्रो गाजर फलाउँछ अर्ग्यानिक आलु फलाउँछ बन्दा फलाउँछ तर पर्यटन व्यवसायहरूले के गरिदियो भन्दा यो हिमाल चढ्नेहरूले सबै इन्डियाबाट लिएर आएको चाहिँ नि भो टुङ टुङ टुङ टुङ हेलीमा चढाएर लग्यो र त्यो माथि जे पायो त्यो खुवाइदियो त्यो सँगै भएको होटलवालाहरूले पनि नहेरिदिएर त्यो किसानको जिन्दगी कहिले उठो उभो उठेन समग्र नेपालको सबै गन्तव्यको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको जिन्दगी कहिल्यै माथि उठेन जस्तो ठिन्लेले भन्नुभएको थियो स्वर्गीय हाम्रो ठिन्ले हट यस्तो खालको पर्यटक डोल्पामा हामीलाई चाहिँदैन ले किन भन्यो त ट्रेकिङ कम्पनीहरूले टुरिस्टहरूले डोल्पाको त केही पनि नखिदिने केही पनि नखाइदिने सबै दलाल सबै भएभरको चिज बोकेर ल्याएर अनि खाएर फोहोर मात्रै फालेर गएपछि त डोल्पा त फोहोर भयो नि त डोल्पालाई एक रुपियाँ नाफा भएन भने उसले यस्तो टुरिस्ट डोल्पालाई चाहिँदैन भने त्यो कुराले नि मैले छुएर मैले चाहिँ नि अब पर्यटक आउँदाखेरि जहाँ जाऊ त्यहाँको खाना खाऊ पर्यटन व्यवसायहरूले पनि सकेसम्म आफ्नो छिमेकी काका काकी दाजु भाइहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू त्यो लोकल कुखुरा चाहिँ त्यो किन्दै हो उसलाई अलिकति मल किन समस्या छ खेतालालाई समस्या छ भने पैसा देऊ न अहिले सिजनमा तपाईँलाई चाहिँ सबै सागसब्जी चाहिनेदेखि उसले दिन्छ त तपाईँले किन हेलीमा लानु पऱ्यो त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ जति डलर पर्यटकहरूबाट नेपालमा भित्रिन्छ त्यो डलर चाहिँ सर्लक्क प्लेन चढेर बाहिर नजाने भयो कि गाउँमै पैसा भयो त्यो त मारिने भयो नि त उता दुध किन्यो त्यतै पैसा गयो उहाँको पिठो किन्यो त्यतै पैसा गयो बन्दा किन्यो त्यतै पैसा गयो होइन एभ्रिथिङ यो कन्सेप्ट लागु गर्नु पायो भने चाहिँ त्यो पर्यटन क्षेत्रमा लागेको मान्छेको जस्तो चाहिँ नि आर्थिक रूपमा समृद्धि छ त्यो कृषिको पनि त्यस्तै समृद्धि होस् र बाई डिफल्ट एकदमै धेरै अर्ग्यानिक छ हाम्रो चाहिँ त्यो गन्तव्यहरूमा त्यो भयो नेपालको कन्टेस्टमा र मैले चाहिँ नि विदेशमा जति पनि देशहरू घुमेँ त्यहाँ देखेँ त्यहाँ पनि समस्या त्यही हो किसानलाई जतिसुकै ठुलो किसान भए पनि सरकारले वर्षैपछि उसलाई सब्सिडाइज गर्नुपर्छ किन हि इज नट सक्सेसफुल ऊ सक्सेस छैन किन सक्सेस छैन भन्दा उसले एउटा चाहिँ नि बल्कमा उत्पादन गरेर पठाइदिन्छ एउटा बल्कको होलसेल प्राइस हुन्छ त्यसले उसको उत्पादन लागतमा मुस्किलले थोरै बेनिफिट छ त्यसले ऊ अड्या छ बेनिफिट नहुने अवस्था भने सरकारलाई सब्सिडी माग्छ ऊ बाँच्छ बस्तेती छ तर अब चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अवधारणा अर्ग्यानिक एग्रो डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ संसारभरिको किसानहरूले लागू गर्ने हो भने तपाईँको उसैकोमा रिजोर्ट उसले फार्म स्टे बनाउँछ उसले बनाएको प्रडक्ट चाहिँ उसैले बेच्दाखेरि त के भन्छ बढी नाफा भयो तर यसमा नि त्यो त्यो एकदमै राम्रो स्वस्थ खाना नि पाइयो तर मान्छेहरूको कन्सेप्ट कस्तो छ भने बुझाइ कस्तो छ भने यो खास गरिकन रसायन भनौँ न रसायन प्रयोग भएन भने चाहे त्यो मल होस् चाहे विषादी होस् कृषिमा हुँदै हुँदैन भन्ने छ व्यावसायिक रूपमा जानै सकिँदैन भन्ने छ तपाईँको प्र्याक्टिस कस्तो छ त्यसमा त्यो सरासर गलत मैले बारम्बार भन्ने गरेको त्यो विदेशतिर कन्भेन्सनल फार्म गर्ने मान्छेहरू यदि उसले कन्भेन्सनल फार्म गरेर सक्सेस भएको थियो भने हरेक वर्ष गभर्मेन्टले उसलाई किन सब्सिडाइज गर्नुपर्छ नम्बर एक नम्बर टू नेपालको कन्टेस्टमा चालिस वर्ष भइसक्यो असाध्यै धेरै रासायनिक मल र असाध्यै खतरनाक विषादीहरू प्रयोग गरेर खेती गर्ने किसानहरू म नामै भन्छु पाँच खालको ल्याउनुहोस् एउटा के अरे यता धादिङको ल्याउनुहोस् चितवनको ल्याउनुहोस् काकाको ल्याउनुहोस् त्यो कन्भेन्सनल त्यो सके जति रासायनिक मल र विषादी हालेर खेती गरेर काठमाडौँमा बिल्डिङ ठोकेर चार करोडको ल्यान्ड कुर्सो चढेर हिँडेको एउटा एउटा मात्र उदाहरणीय पात्र ल्याउनुहोस् छ यदि त्यो सक्सेस हुने भए त त्यो हुन्थ्यो होला नि त खै किन छैन त्यो पशुपालनमा छ पशुपन्छीमा छ पशुपन्छीमा को छ पशुपन्छीमा पनि छैन हेर्नुहोस् कुखुरा पालक धरि छन् नि होइन त्यो रङ त्यो त्यो एकदम किसान मारा काम छ त्यसमा पनि मलाई भन्नु छ तर मेरो टपिकसम्म आउँछु रासायनिक मल फ्रीमा आउँदैन त्यो मल ल्याएर गाडीमा राख्ने बित्तिकै आफै बारीमा जाँदैन बिसारी फ्रीमा आउँदैन यति महँगो छ त्यो बिसारी पनि ल्याएर बारीको छेउमा राख्ने बित्तिकै खेतीमा जाँदैन छाप्नु त पर्यो परेन मल लगाउनु त पर्यो कति मेहनत छ भन्नुहोस् अब अर्ग्यानिक खेती गर्नेहरूको के छ एकचोटि जति हाल्ने हो भएकै मल हालिदियो रोप्यो धेरै लोभ छैन हामीलाई एउटा टोमेटोबाट हामीलाई दस किलो फलाउनु छैन हामी दुई किलो तिन किलो कति फल्छौँ त्यति मात्र मेहनत गर्छौँ त्यति नै टिप्छौँ क्या हामी तर कन्भेन्सनल वाला रसायन रसायन यो यो रसायनयुक्त व्यवसाय गर्नेहरू बिचरा बासै गोलबेडाको भित्र बस्छ किनभने छ्यापेको छ्यापेकै गर्नु पर्यो राखेको राखे अहिलेको लेटेस्ट तथ्याङ्क अनुसार पैँतालिस रुपियाँ एक किलो कन्भेन्सनल गोलबेडाको कस्ट अफ प्रडक्सन उत्पादन लागत छ तपाईँले सोध्नुहोस् तपाईँ कृषिमा हिँड्नुहुन्छ कुनै पनि किसानले पैँतालिस रुपियाँमा अबको सिजनमा गोलबाट बेच्न सक्छ कि सक्दैन त्यो यो म भनिहालेँ प्राङ्गारी गर्नेवालाहरूको त्यो त महँगो हुन्छ हामीले सय रुपियाँभन्दा कममा हामी गोलबाटै बेच्दैनौँ होइन किनभने त्यो त्यो त्यो खाने क्लासको हामीसँग मान्छे छ उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि हामी आफ्नै रेस्टुरेन्टमा चलाउँछौँ भनेपछि मलाई त तिन किलै फल्यो भने म तिन सय कमाएँ उसको तिस रुपियाँले दस किलो भने तिन सय नै भएन सो त्यो रसायन र विषादी नगरी जाने व्यावसायिक हुँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ रङ हो अहिले अर्ग्यानिक सल्युसन धेरै आइसकेको छ तपाईँ संसार अर्ग्यानिकमा जानुपर्छ भनेको अब तपाईँको रासायनिक मल यहाँ हामीलाई हाहाकार हुनुको कारण किन थाहा छैन इन्डियाले स्लोली उसको के अरे केमिकल फर्टिलाइजर फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ सट गर्दैछ चाइनाले सट डाउन गर्दैछ जति पनि यो खतरनाक विषादीहरू उनीहरूले बनाइरहेको छ सबै सटडाउन गर्दैछ उनीहरूले भनेपछि अनि हामी चाहिँ फेरि लाग्ने थियो त होइन त्यो कुरा त ठिक भयो स्वस्थ स्वस्थ खानु राम्रो कुरा हो तर मैले चाहिँ भने अहिले एउटा भनेको छ भने सन् दुई हजार पचाससम्ममा हाम्रो पपुलेसन झन्डै दस अर्बको आधारमा पुग्छ भनिन्छ नौ अर्ब नब्बे छ पृथ्वी यति नै छ होइन बढेको छैन र अहिले नै हामी अर्को ग्रहमा गएर खेती गरेर ल्याएर खाने अवस्थामा छैनौँ पृथ्वी भन्दा पनि पृथ्वीको टप सोइल भन्नुहोस् टप सोइल खेती गर्ने जग्गा त्यति नै त्यो पनि घर बनाएर सकिनु लागिसक्यो रोड बनाएर सकिनु लागिसक्यो यस अब त्यसमा फेरि अर्को के छ भन्नु होला भने हाम्रो खाने बानीमा परिवर्तन हुँदैछ हिजो रुखा सुखा खाने बानी थियो गाउँकै चिज खाइन्थ्यो हेल्दी पनि थियो राम्रो पनि थियो भने अहिले हामी फास्ट फुड कल्चरतिर गयौँ मिक्स कल्चरमा गयौँ विभिन्न खालको खानेकुरा भयो भने पार्टी कल्चरै मात्रै पनि डेभलप भएर हाम्रैमा भन्नुहोस् न वर्षमा कतिपटक चाहिँ पब्लिक होलिडे हुन्छ कतिपटक चाहिँ उत्सवहरू हुन्छ र त्यसरी अघि तपाईँले भने जस्तै जस्तो सय रुपियाँ मा तपाईँले तिन के अरे तिन सयमा तिन किलो बेच बेच्नुभयो तर हामीले यत्रो ठुलो पपुलेसनलाई फिड गर्न गाह्रो हुन्न त्यति बेला भन्ने कुरो के त्यो त्यसलाई चाहिँ यसरी भन्छु म चाहिँ हजुरको जस्तो कस्तो हो भने अहिले एउटा सङ्गम शेर्पाले फलाएर यत्रो काठमाडौँको मान्छेलाई खुवाउनु सक्छ कसरी भन्ने कुरा जस्तो भयो क्या अहिले माटोको गुणस्तर हेर्नुहोस् टप सोयल भन्छ नि यो दस सेन्टी टप सोयलमा अर्ग्यानिक युक्त एकदमै फर्टाइल बन्नलाई सय वर्ष लाग्छ त्यो त्यस्तो सय वर्ष लागेर बनिएको माटोलाई हामीले चाहिँ बढी फलाएर बढी बेच्ने नाममा चाहिँ यति टक्सिक बनायौँ त्यो माटोमा अब तपाईँको तपाईँले त्यहाँ गएर रासायनिक मल विषादी पहिलाको भन्दा डबल ट्रिपल पानी त्यतिकै एक्सेसिभ नगरेसम्म अब त्यो झरेको दानो पनि उम्रेर फल्नेवाला छैन हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है अब यो हिसाबले तपाईँ सस्टेनेबल फार्मिङतिर नजाने ल भए भर्खर टक्सिक गर्दै फलाउने भन्दा जति बेला दस अर्ब जनसङ्ख्या चाहिँ नि टु थाउजन्ड फिफ्टीमा पुग्छ त्यति बेलाको प्रडक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेन पर्सेन्टभन्दा बिलो हुन्छ र त्यो बेला कति मान्छे चाहिँ भोकमानले मर्छ भन्नुहोस् त अहिले आइफोम अर्ग्यानिक इन्टरनेसनलले र डब्लुएफओले एउटा मिलेर काम के गरिरहेको छ भने टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभभित्रमा अथवा टु थाउजन्ड थर्टी फाइभभित्रमा संसारको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट यो फार्म ल्यान्डहरू चाहिँ अर्ग्यानिक भइसकेन भने बनाउनु सकिएन भने टु थाउजन्ड फिफ्टीमा तपाईँको बिलियन्स अफ मान्छेहरू भोकमरीले मर्दैछ भनेर उनीहरूले त्यसमा काम गरिरहेको आइफोन त्यो पुरै विश्वभरि घुमेर उसले कार्यक्रम गरेको गरेको यस्तै हामी जस्तो किसानहरू पिक गरेको छ उसलाई गरे त्यहाँ म एउटा नेपालमा बसेको एउटा नेपालीको छोरो शेर्पा म त्यहाँ सोचिरहेको छु र त्यसको लागि भनेर अरू नसके पनि काठमाडौँको बिचको बिस रोपनी जग्गालाई अर्ग्यानिक बनाइराखेको छु र मैले यो कन्सेप्टले नै भोलि यो कन्सेप्ट चाहिँ विश्वभरि लागु भयो भने मेरो एउटा कन्सेप्टले त्यो टु थाउजन्ड थर्टी फाइभभित्रमा चाहिँ नि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट फार्म ल्यान्डहरू अर्ग्यानिकमा कन्भर्ट गर्ने भनेर म पनि लडिरहेको छु द्याट्स गुड अब अलिकति यहाँ तपाईँले ठ्याक्कै भन्नु पनि हो माटोको टप सोयल सय वर्ष लाग्छ सुध्रिन सु मतलब बनिनलाई के बनिनलाई अथवा राम्रो हुनलाई हजुर अर्ग्यानिक म्याटर युक्त हुनु पनि हुनलाई अब अहिले बिग्रिरहेछ यो बिग्रेको माटोलाई सुधार गर्ने चाहिँ कस्तो टेक्निक मतलब एउटा तपाईँको व्यवहारिक ज्ञानको हिसाबले कुरा गरौँ अरू अरू सैद्धान्तिक कुरा त वैज्ञानिक गर्ला होइन सोधौँला तपाईँ चाहिँ फिल्डमै काम गर्ने हुनाले खेती नै गर्ने हुनाले कसरी चाहिँ माटो सुधार हुन्छ त यो चाहिँ अहिले के भइरहेछ भने दुइटै फार्मिङ कन्भेन्सनल होस् या अर्ग्यानिक होस् दुइटै फार्मिङ सिस्टम चाहिँ प्लान्ट फिडिङ भइरहेछ क्या यहाँ बिरुवा छ बिरुवाको वरिपरि चुस्सा हालिदियो अहिले त झन् ड्रिप आएछ ड्रिपले बिरुवाको जरा जहाँ छ त्यहीँ मात्रै त्यो खानेकुरा झारिदिन्छ चटै खाइदियो वालाले पनि त्यही गर्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जति त्यो अर्ग्यानिक म्याटरहरू त्यो न्युट्रिएन्टहरू सोयल न्युट्रिएन्टहरू हुन्छ नि त्यही सोयल न्युट्रिएन्टकै कतिपय पार्ट चाहिँ बिरुवाले खाने हो र बाँकी छोड्ने हो त्यो छोडेकोले चाहिँ जग्गा सोयल मलिलो हुने हो अर्ग्यानिक म्याटर बढ्ने हो त्यो भएको छैन अब यस्तो निराश हुनुपर्ने छैन यदि डेडिकेटेड भएर मैले दुई वर्ष लस खाएँ भने पनि किनभने तपाईँले कम गर्नुहोस् न होइन तपाईँले चाहिँ नि यही वर्ष म दस किलो बिस किलो निकालिदिन्छु भनेर गर्नु परेन तपाईँ कन्भर्जन पिरियडमा हुनुहुन्छ भनेपछि उसै पनि तपाईँको चाहिँ नि कम फल्छ कम प्र्याक्टिस अब गऱ्यो भने सोइल फिडिङ उहिले तपाईँले पनि गाउँमा घाँस काट्नु भएको थियो मैले घाँस घाँस काटेको थिएँ स्याउला काटेको थियौँ स्याउला के को लाग्यो भन्दा गाई भैँसीलाई ओछ्याइदिने गाई भैँसीले ओछ्याएर मुचेको चाहिँ नि चार चार दिन हप्ता हप्ता दिनमा चाहिँ हामी सोरेर भगाएर जम्मा गर्थ्यौँ त्यो त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर भयो क्या अब त्यो त्यो त्यो जमानाको चाहिँ कस्तो थियो भने स्क्याटर बा कालै हुने गरी बारीमा छरिन्थ्यो अझै गाई भैँसी चाहिँ हामी बाख्रा चाहिँ थला थलामा जस्तो सिद्धिबाट भेडा झर्दाखेरि भेडा पनि हामी चाहिँ थलामा राखिदिन्थ्यौँ राख्नु थियो त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर एड गरे त्यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर यो मकैलाई यो आलुलाई भनेर मल्या होइन नि त त्यो त होल सोइल अब पनि हामीले साँच्चीकै त्यो हिसाबले अघि भनेको जस्तो सिरियस भएर अहिलेको दुई रुपियाँ मैले कमाएँ मेरो छोरा नातिलाई हुन्छ भन्ने होइन अबको नेक्स्ट जेनेरेसनमा मेरो छोराको नातिको पालामा यो दे यो हामीले खाना खानु पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सोच्ने हो भने चाहिँ सोइल फिडिङ गरौँ हेल्दी अर्ग्यानिक म्याटरहरू राखौँ हतार नगरौँ बिस्तारै माटो प्युरिफिकेसन गर्ने थुप्रै अब पर्माकल्चर प्र पद्धतिहरू छ यहाँलाई थाहा छ म म पनि पर्माकल्चर स्टुडेन्ट त्यो त्यो अझ त्योभन्दा सुपअप अहिले संसारभरि फैलिएको बायोडाइनामिक भन्छ त्यो बायोडाइनामिक भने चाहिँ ऊ बेलामा अङ्ग्रेजहरूले हाम्रो नेपालीबाट सिकेर बायोडाटा त्यसको डाटा बनाएर लगाएर उताबाट पपुलर गरे त्यो पद्धति हामीसँग छ त्यो पद्धतिलाई लागु गरौँ समस्या छैन अब यही बेलामा अब हामी अन्तिम अन्तिममा गयौँ छोटोमा तपाईँले भनिदिनु होला यहाँ श्रीलङ्काको केस पऱ्यो क्या अर्ग्यानिकमा जाने भन्नु ढ्याक्क बन्द भयो पछि फुड सर्टेज भयो अहिले त आर्थिक सङ्कटै छ त्यो एउटा त्यसले गर्दा पनि यो एक्कासी गर्न सकिँदैन बिस्तारो गर्ने भन्ने यहाँको कुरा मिल्दो लाग्यो अर्को चाहिँ यो एनपिके भन्छौँ नि हामी जुन बिरुवाको खाद्य तत्त्व मात्रै सबभन्दा धेरै चाहिने त्यसमा पनि नाइट्रोजन नाइट्रोजन यो प्राकृतिक रूपमा नाइट्रोजन चाहिँ हाम्रो माटोमा प्राप्त गर्ने चाहिँ के उपाय अप्नाउनु चाहिँ यहाँले प्रायः म त्यो अहिलेको आएको छ नि नयाँ पढे लेखेका कृषि किसानहरू आएको छ उद्योगीहरू पनि आछन् राम्रैसँग उनीहरूले चाहिँ नि त्यो सबै चाहिने मात्राहरू जोखेर नापेर गरेका छ तर मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईँले नाइट्रोजनै मात्रै हाल्नुपर्ने फस्फोरस मात्रै हाल्नुपर्ने र त्यो <coughs> फुलै हेरेर चाहिँ फ्याट्टै चिनेर त्यही हाल्नुपर्ने त्यो विधि मेरोमा छैन म के गर्छु एकदमै गुणस्तरीय कम्पोस्ट मल बनाउँछु गाई बाख्रा कुखुरा <coughs> सबैको मिक्स गरेर अहिले वेस्ट डिकम्पोजर भन्ने एउटा म यो इन्डियाको इन्टरनेसनल अर्ग्यानिक फार्मिङ एन्ड सर्टिफिकेसनको ट्रेनिङमा जाँदाखेरि सिकेर आएँ लिएर आएँ त्यो राख्छु र अब पोहोर परारको सालसम्म मलाई यो बायो फर्टिलाइजरहरू किन्नु परिरहेको थियो अहिले केही परेको छैन दस वर्षमा त्यो यति बिग्रेको माटो थियो मेरो फार्मको सबै माटो सपारिसकेँ मैले त्यसरी अब केले फस्फोरस आउँछ केले नाइट्रोजन आउँछ केले भनेर स्पेसिफिक भएर तपाईँ जानुभयो भने त्यो फेरि त्यो प्लान्ट फिडिङ सिस्टममा गयो ओभरअल तपाईँले सोइल फिडिङमा जानुभयो भने त्यो समस्या हुँदैन होइन र त्यस्तै स्पेसिफिक जाने भयो भने इन्डियामा चाइनामा तपाईँको थाइल्यान्डमा युरोपतिर कहाँ साइन्टिस्टहरूले नेपालको साइन्टिस्टहरूले बनाउँदै होला नि मलाई थाहा छैन तर उनीहरूले चाहिँ नि सल्युसन निकालिसकेको छ अर्ग्यानिक सल्युसन अर्ग्यानिकली नै बनेको बायोलोजिकलै बनेको सल्युसन्सहरू जस्तो स्प्रे गर्ने नाइट्रोजन प्लान्टमा डाइरेक्टै ड्रिपबाट दिने त्यो सिस्टमहरू आइसकेको छ अहिले तपाईँ खर्च गरेर गर्नुहुन्छ भने हुन्छ आज हामी समय हाम्रो सक्यो यहाँसँग प्रशस्तै ज्ञान छ लामो समयसम्म हामी छलफल गर्न सक्छौँ यसमा हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गरौँला हुन्छ र आजको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ हस् धन्यवाद सम्पूर्ण यो हाम्रो किसान टेलिभिजनको टिमलाई बोलाइदिनु भयो जानेको दुईवटा कुरा बुझेको कुरा राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले यस छोटो कुरा मात्रै गऱ्यौँ यो खास गरिकन प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन यसमा उहाँले एउटा थप्नु भएको छ बायोडाइनामिक एग्रिकल्चर भन्ने यो पनि हामी यसबारेमा पनि हामी पछि छलफल गर्छौँ र उहाँसँग जानकारी भएको अर्को एउटा विषय भनेको कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रिकल्चर अथवा सिएसए भन्ने छ त्यो बारेमा पनि हामी अर्को अर्को पटक फेरि सङ्गम विषय कुरा गरौँला आज चाहिँ यहीँ कार्यक्रम समाप्त हुन्छ नमस्कार thank you.